ば新海誠監督の「君の名は」主題歌より「全然前世」桐谷美玲さん山崎賢人さん出演の月9ドラマの主題歌「好きな人がいること」映画「オレンジ」の主題歌「未来」最後は恋ダンスでお,、おなじみドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」より星野源の「恋」この4曲は世間を賑わわせたドラマや映画の主題歌だったので にしたことのある曲だったと思いますさてここで吹奏楽の魅力をお伝えするべく簡単ではありますが楽器紹介をさせていただきますそれではまず木管楽器からご紹介しますこの楽器はイタリア語で「小さい」という意味から名付けられたピッコロ管楽器の中でも一番高い音が出るのでとっても目立つ存在キラキラした鋭い音を響かせますこれは クラリネット壊しちゃったで有名なクラリネットです木星らしい温かい音を奏で普段はメロディーを担当しています最後は私が今持っているサキソフォンです管楽器の中では発明されて100年経たないまだ新しい楽器です木管楽器と金管楽器をつなぐ役割はもちろん美味しいソロも担当します それでは今ご紹介しました3種類の楽器を使ってゲーム音楽といえばこの曲「スーパーマリオブラザーズ」を演奏しますどうぞお聴きください Thank you.